हाय गाइस सबसे पहले थैंक यू लास्ट वीडियोस को देखने के लिए आई होप आप लोगों को यूजफुल लग रहे होंगे यार आज हम बात करेंगे एक cheap and affordable Bluetooth headset के बारे में हाय गाइस uh, मेरा नाम है बकुल भंडारी और आप uh, मुझे टेक्नोलॉजिकल बकुल के नाम से भी जानते हैं यार मैं uh, वीडियोस बनाता हूँ कि हम किस तरीके से हमारे नॉर्मल डे टू डे के जो गैजेट्स हैं उनका हम कैसे स्मार्ट यूज कर सकते हैं और हम कौन से स्मार्ट प्रोडक्ट्स या स्मार्ट गैजेट्स खरीद सकते हैं एट अ नॉर्मल और बजटेड प्राइस ठीक है तो अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर दूसरों को करवाएं ताकि वो भी ये वीडियोस देख सकें तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ब्लूटूथ हेडसेट जो मैंने अभी अभी रिसेंटली खरीदे और यूज़ करे उनके बारे में मैं आपको बनाने आगे बढ़े हम इस वीडियो में उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखते कैसे हैं ये देखिए बहुत छोटे से पोर्टेबल से हेडसेट्स हैं मैं आपको क्लोज करके दिखाऊं तो ये देखिए ये कंपनी का नाम भी आपको इधर से दिखेगा अभी ये दिखा इस कंपनी का इस कंपनी का मैं ऑलरेडी एक प्रोडक्ट पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ वो थे इनके ब्लूटूथ स्पीकर्स मतलब यार पोट्रॉनिक्स कंपनी की जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो लगती है कि एक तो इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स ना बड़े ही बजटेड होते हैं मतलब बड़े ही आपके आ, क्या कहते हैं उसमें बजट में आ जाते हैं आराम से ज़्यादा महंगे नहीं होते ऊपर से इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आउटपुट तो ये वाले जो हेडसेट हैं इनका सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है वो ये कि एक तो वही सबसे पहले प्राइस बहुत कम है आराम से आप इनको ले सकते हैं मैंने ख्याल मेरे ख्याल से मैंने बिलो फिफ्टीन लिए थे सेकेंड चीज़ इसकी जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि आप इनको जब लगाओगे बहुत हल्के हैं ये और जो बास की साउंड आती है और जो एक्चुअल साउंड क्वालिटी आती है वो बहुत स्ट्रांग आती है अच्छी आती है ठीक है उसके बाद ये चार्ज कैसे होते हैं ये नॉर्मल जो हमारे फ़ोन के चार्जर होते हैं उनसे चार्ज हो जाते हैं ठीक है और बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है बहुत मतलब मैंने एक बार इसको चार्ज करा और मेरे ख्याल से मैं इनको तीन की चार घंटे यूज़ कर चुका हूँ अभी तक ये चल रहे हैं ठीक है और उसके बाद आ, इसकी जो क्या कहते हैं अपना आ, हाँ बैटरी लाइफ मैंने वही बता दिया आपको कि बहुत स्ट्रॉन्ग है क्वालिटी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है ये दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं और आ, बहुत हल्के फील होते हैं ब्लूटूथ हेडसेट्स की सबसे अच्छी है जो फ़ायदा मुझे लगता है और जो सबसे एक एडेड एडवांटेज होती है ब्लूटूथ हेडसेट में इन कंपेरिजन टू जो वायर्ड हेडसेट्स या ईयरफोन्स होते हैं वो ये कि आप अगर वॉक कर रहे हैं रनिंग कर रहे हैं तो कोई तार इसमें लगी नहीं होती तो कोई बीच में अड़चन या किसी तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आती तो आप आराम से जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कर सकते हैं और आपको म्यूजिक भी ठीक सुनाई देता रहेगा तो ये आप अगर लेना चाहें तो आप इनको जरूर ले सकते हैं और ये आपको इसमें दिखेंगे मतलब मैं इसका लिंक भी नीचे शेयर करता हूँ कि कहाँ से आप इसको ले सकते हैं और ये कैसे आपको अफोर्डेबल मिल सकते हैं आप अगर ऐसे ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ कर चुके हैं पहले किसी और कंपनी के भी तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताएं और अगर सेम ही यूज़ कर चुके हैं तो भी बताएं कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं कि you wish to buy it ठीक है तो आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ बाकी आ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर कर चुके हैं तो प्लीज़ आगे इसको सब्सक्राइब करवाएं क्योंकि यार यही एक मोटिवेशन होती है सबसे बड़ी किसी भी यूट्यूबर के लिए तो thank you so much bye bye have a nice day